не дегенмен де қайнағамдікі дұрыс емес жас келін жас құдалар ерсі мінезін оңашада көрсетсе болады ғой келген келіндерге бұлай жасай берсе кім қалады қасында келін түгілі бауырлары қашып кетеді ғой өз әке-шешесі безіп жатқанда бір күні қайнағам мен мейрамбек қатты сөзге келіп қалды Абысының айтқандай, қайната мен қайнағам екеуінің арасындағыдай ұрыс болмасыншы деп тілеп тұрмын алайда соңы оған жеткен жоқ заттарыңды жина кетеміз деді күйеуім мен байғұс аузым ашылып бәрін жинап жүрмін екіншіме аяғым ауыр еді босанатын уақытым таяп қалған кесірттілігі болатын екі аптадан соң ауруханаға жатамын бірақ оған қарамады бірден эндрайвер шақырып астанаға кетеміз деді мен сенер-сенбесімді білмей әлі де қобалжып жүрмін шыдайын десем бұл жерден кетпейін десем тағы болмайды амал жоқ заттарымызды теп кете бардық астанаға баруын бардық бірақ үш күннен соң ішім қатты ауырып платный ауруханаға жаттым олар баланың тұншығып жатқанын айтып дереу ота жасап босандырып алды мейрамбек бар жағдайымды жасады баламды уақытша балабақшаға бере тұрдық мейрамбек бір жұмыс тауып қайтарда алып кетіп барарда балабақшаға алып барып жүрді көп ұзамай мені де ауруханадан шығарды бірақ үлкен ұлым көп жылайтын балабақшадан басқа балабақшаға ауыстырсақ та жылауын қоймады шошыды ма жоқ ауылды сағынды ма білмеймін бірақ мен ауылға қайту керек деген шешімді қабылдадым күйеуімді көндіру оңайға соқпады сонда да қайтпадым сыртта жүре бергіміз-ақ келеді-ау бірақ мына екінші ұл мен кішкене баладан және қаражаттан тарығып барамыз кішкене болса да ақша жинап алғаннан кейін бөлек шықсақ та үлгіреміз деген ой ғой мендегі алайда біздің барғанымызды қайнағам жақтырмай қалады балам келді де Абысының балаларымен достарымен арқа-жарқа болып ойнап әбден мауқын басып ойнады екі күннің бірінде қайнаға мен күйеуім жандалдасып қала беретін титтей нәрсеге бола ұрыс шығады абысын екеуміз не істейміз деп меміз әбден ашыды одан мейрамбек үйден аулақ болу үшін бақтыға жұмысқа ауысты кейін болмай қайтып келді не болғанын білмеймін отбасымызға барлығы неге түйінделген жіптей шиеленісіп кетті екен ауылдың тіршілігімен күніміз өтіп жатты арада біраз уақыт өтті қайнағамның мінезі тіпті күшейіп барады немесе біз тым жүдеп барамыз мән бермей-ақ қояйын десең де бәрібір ішінде бірдеңе тұрады бір күні қайнағам әдеттегідей сөйлей бастады екі ұлымды түнімен температурасы көтеріліп ауырып шыққан менің мүлдем көңіл күйім болмай кенже баламен мен айнұр да кешірім сұрап үйге келген жанымда айнұр тұрды мен қайнағамның сөзін көтере алмай бір ауыз артық сөйледім рас кінәлімін аға сізден шаршадым миымды ауыртып жібердіңіз дедім сонда қайнағам сендей кесапат келіннің барынан жоғы деп менің қолымнан ұрып кеудемнен итеріп жерге құлатып жіберді келін көріп шыдай алмай қайнаға сіз жындысыз ба неге қол көтересіз деп еді оны да итеріп құлатып салды мұны кенже балаға айнұр айтып барды кенже бала барып сөйлеспекші болған еді оған қайнағам басқаша жеткізіпті екі келін мені әбден қорлады деп жалған айта салған содан кейін жас отбасының арасындағы кекілжің туып оларға біразға дейін ұрысып, ақыры кенже бала мен айнұр ажырасып тынды бірінің бетін бірі көрмейтіндей халге жетті ал мен болсам сол уақыттан бері тыныш тұрмадым айнағама аузыма не келсе соны айтатын болдым ондай адамға сол керек қашанғы мен оны сыйлай беремін содан қайнағам да маған қолмен ұрмақшы болып неше түрлі жағдай жасайтын қайнағам қуып шыққан әке-шешесінің үйіне барып тұрдық сол жерде тұрамыз қазір бәріміз бақыттымыз барлығы тыныш ата-енем де өзім де күйеуім де тып міне біздің өміріміз осындай елдер абысыннан басқадан таяқ жесе мен байғұс қайнағамнан таяқ жеген күндерім болды ал кіші келін айнұр сол бір қайнағамның кесірінен өміріні күлталғаны шықты қазір екі жас екі жақта оларды қосатын үлкендер де жоқ соңы